Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубка, два дубка, схилилися до Badoucan, Badoucan, Skelele, Peter do Bom tak divča pritaje Oj divčino, čia to, čia to, oj či vyjdeš uľady Oj divčino, čia to, čia to, oj či vyjdeš uľady me pitaj se aceea ia Vâi tai vui tu ia Aia baťka odincân, odincân Pohuľatý choď plnským Aia o din sân, baťka odincân, odincân Pohuľatý choď plnským mamčina, Cilovatý navtená. A ja, doňka, mamčina, mamčina, Cilovatý navtená.